5-i 6-cı <clears throat> ay neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dollar pulum qalıb. Şimdi burada da mənə qaldı onun yerində. Burada heç qalmaya da belə yatmaya şərait var, amma başqa yemək, içmək şərait yoxdur. Pulum da qurarım. Hmm, Zarurda nə 100 dollar vermişlər onun xərcliyinə. 10 dollar indi yemək, Denver'e çıkmıştım. 58 56 dollar tip oldu, 25 dollar deliveries oldu. Yaxşı bir şeydi, 86, işte bir idi desem oxşamısı deyirdi. Remont, usta. Hər kəs salamlayıram dostlar, mən Real İsmailov, Kaliforniyadan sizi salamlayıram. 2016-cı il martın 5-də mən Amerikaya gəldim və bura gəldiyim gündən mən videoları çəkirdim özüm üçün arxiv olaraq başıma gələnləri hamısını video çəkib saxlayırdım ki, bir gün gələcək mən bunları paylaşacağam və o gün gəldi və mən bu günləri heç yerdə görsətmədiyim bəzi bəzi videoları heç yoldaşım da görməyib. Onları ilk dəfə olaraq ə, e, burada paylaşıram. Ailəmin də bəzi videolardan heç xəbəri yoxdur. Anam, atam, qardaşım bunları görəcək, bəlkə də biraz pis olacaqlar. Ona görə üzr, üzr istəyirəm onlardan. Amma məncə paylaşmaqda fayda var. Bu kimlərəsə örnək ola bilər, kimlərəsə dərs ola bilər. Necə mənə dərs oldu bu. Ümid edirəm videoları bəyənərsiniz. Videolarda çox ə, keyfsizəm, çox qaşqabaqlıyam, çox ə, negativəm. Ona fikir verməyin xahiş edirəm. O barədə heç nə yazmayın. Onsuz da bilirəm bunları mən. Həmin vaxtda çox ağır günlər keçirdirdim. Həm ə, psixoloji, həm maddi, həm mənəvi. Ə, Ümumi olaraq çox pis vəziyyətdə idim, onu sizə deyə bilərəm. Amma sağ olsun sonda Zaur mənim kömək elədi. Bu yoldan necə deyirlər, bataqlıqda məni çıxartdı, necə deyirlər. Ailəm gəldi bura, ailəm gətirməyə mənə kömək elədi. Bunlar haqqında danışmışdım, qısa olaraq indi də deyirəm. Və ondan sonra ailəm gələndən sonra biz yoldaşımla yenə əl-ələ verdik və özümüz üçün öz dünyamızı burada, necə deyərlər, qurduq. Amerikada başladıq, e, işləyib öz yolumuza davam eləməyə. Amma təkan hə, təbii ki, Zaurdan gəldi, amma davamını da ki, bir yerdə apardıq. Belə individualını təqdim edirəm sizə. Ümid edirəm baxarsınız. Sizə də xoş gələr. Mən baxıram, mənə xoş gəlmişdi. 4 may 2016-cı il Los Ancelesdə. Saat 3-ə qalır 15 dəqiqə. Dohadayıq. Dayam. Saat 8:45-də, yəni 8:15 dəqiqə qalmış. Uçuşdu. Qorxuram yatmağa, yuxu aparar birdən. ki 14 mart 12 37 Oyo bu hissəsi. Amerikaya bir həftədə gəlmişəm. Şum выходной günüdür. Qabaqda əlcim gedirlər. Şum belə. O şimdi Los Angeles bax, bax, bax, bax. Salam aleyküm. Görməyin. Yağdaş. Bakıda nə edirdi, burada nə edirdi? Yağdaş, yağdaş, yağdaş. 29-u Üçüncü ay New York Film Akademiyasındayım. Birinci dərs günümdür. Bir saat, dördü saatda çəkim hanım. Boşum saat necədir? Dördə qalır. 10 dəqiqə. Deməli, 3-ü aprel 2016-cı il. Hələ ki, yenə də işləmirəm. Yəni, ancaq dərsi gedib gəlirəm. Birinci həftə qutardı, altıncı gündür. E, bazar gününə keçir. Əlini gözləyirəm gəlməlidir. Bu günləri, e, nə bilim, onun singəsi nəsə çəkəcəyim. Hələ ki, iki dənə video var, ikisi də qalıb, öz birini başlamamışım. Deməli, bu günlərin neçəsidir bilmirəm. Təxmini deyəsən 19-da, 20-si olmalıdır deyəsən, 19-da 20-sidir. Maşını saxlamışdım 2 saatlıq parkingdə. Yadımdan çıxmışdı 4 saat keçmişdi. So, bir dənə cərimə varım idi 43 dollar. Hələ ödəyə bilməmişəm, pulum olmayıb. Ayda, bu pulsuzluq məni bezdirir burada. O, rasxod çox, gəlir yox. 2 aydır buradayam. 1 dollar da qazanmamışam. 1 dollar da 1 sent də qazanmamışam. 1 dollar qazanmışam. Yəni, Davay, saat 9, nə olur? Heç e, 30 aprel. 30 aprel. 2016-cı il, 66 81 Lexington Avenue-də ya. Da burada yatıram burada. Yetimxanada qalıram. Dizbata oxşayır. Dizbatda qalıram. Oyun axır boyunda getdim moving elədim fəhlə. Daşın, daşınma. 120 dollar qazandım 7 saat. 34 dollar tip, 12 dollar saatı. Hücum 120 dolar, 2 dənə 50 nə kimi. İlk Amerikada əlimə dəyən puldur. Bu yetim pul axır mənim əlimə dəydi. O da fəhləri ilə, somursu ilə də. Nəyəcə bilmiş. Görüşər inşallah. Bu da yetim kartı. Bu da yetim kartıdır. İçində içində qalıb azalıb 120 dollar pul var. Yetim kartı yoxdur. 120 dollar. 179-dan 120 neçəyə düşdü? Hmm. Necə? Hmm. Ara dönenler Uber oldu. 130 dolar. 130? 30 dolar. Aa. Bu arada burada olmuş. Neyse böyle şeyler oluyor. Böyle şeyler. İmkan... That's it. Deməli 20 25'i, i 6.09 PM. Eee kompüter xarab oldu. O şey maşın ştrafnaya getdi. Telefon itdi, maşın xarab oldu. Fərid getdi Bakıya. E, kompüter bilişdi, təzədən format oldu. <laughs> Proqramı təzədən yazdı, lisenziya almışam. 7 günlük. Başım işi təhvil verməliyəm, dərsə getməmişəm. Hmm. Beşinci günden bu telefon hamısı baş verir. Telefon hala tapılmıyor. Hələ hələlicə bu telefonu verib bunu işlədirəm. Şimdi ofiste montaj ediyorum. Bu da bu da montaj. Ofis, ben montaj. Boşum böyle bir şey. Boşum 26'sı Los Angeles 62 ne bileyim ne istiliydi. 10-14. Şu təhvillerdeyim. İndi evdeyim. Burada kalırım. Çözde görüşürüz. de əli ilə gedir, görək alansa telefon alacaq günləri. 5 olsun. 5 olsun əl Özü 5 manat pul var, başına <laughs> da saldı. Başına. hələ də hələ pul gəlmir, bu da reytlər də eləmək lazımdır. Telefon almaq hələ ki alınmadı. Ee, şey oldu. 291 dollar əvvəlcədən istədilər. Sonra da ki 40 dollar da ödəyəcəyəm. O şimdi 47 dollar, 41 dollar o şimdi əvvəlcədən pul çıxdı. Mən də razılaşmadım qaldı. Şimdi təzə iş olaraq ona eləyərəm. Hələ ki nömrəni çıxartdım. <coughs> Çoxdan da heç nə yazmırdı özümüzə. Deməli maşını satandan sonra Emilə zəng vurdum. Emil maşın satırdı. Honda Civic 2003-cü il 1.7 motor. Sin rəngində. E, maşın çöldən biraz üzüldü, adamı alladır, amma içəridən təmizdir. E, motoru xodovoyu yaxşı idi. Götürdüm maşını 2500-ə. 500 dollar da mənim üçün göndərmişdi. 22 may 2006-cı il. Görüm təzə maşın aldım. Honda Civic. Bu günlər çəkiliş oldu, 200 dollar. 5 saat getdim və gizgiz sözünü də bilmirəm nə çəkirdim. Onu çəkdim. 500 dollar, 200 dollar demişlər, verdilər. Ə, sonra kameram qıran düşdü, sensoru xarab oldu, HDMI xarabdır, Wi-Fi işləmir, boş posta çəkir kamera. Sonra e, Western pulu göndərdi. Western pulu göndərdi. Sonra nə oldu? Hə, delivery işləyirdim. Yenə də işləyərəm delivery. Prosta səhərə saat 6-nın yarısı dururdum. Sonra da ki ə, e, sərf eləmir işləməyə. 12 13 dollar verirdilər və saatına ekstra. İndi onu vermirlər. Mən də səhərə çıxmaq, sərf eləmədən çıxmıram. İşdən, dərsdən sonra, 6-dan sonra çıxacağam. O belə. Hər şey yenə də bulardı. Yəni olsa yazacağam. Sonra bunları bir gün bana təkrar edəcəm. Baxım görüm nə eləmişəm bu Amerikada. Yadından çıxan nə var, nə yox. 21 apreldə telefon itirmişdim. Bu günləri 2 may telefonu tapdım. Başım gəldim, götürdüm telefonu. İndi sevinirəm. Maşını da bu günləri götürdüm. Götürmüşəm bir yenə geçir boş maşında. 400 dollar mənə xərcə saldı, düzdür. 400 dollar ödəmədim. 284 dollar ödədim. Taksinin pulunu çıxdılar, 190 çıxmalıdılar, 114 çıxdılar desən. Dəqiq mən baxıb, yəni dəqiqləşdirəm. Əsərləşmişdim, amma bilmirdim nə var, nə yox. Əvvəl 70 çıxmaq istəyirdilər, sonra danışdım, danışdım, danışdım, bir tərəfdə də var, saldı. Belə çıxdılar, sonra indi gedirəm məktəbə. Axşam da köçürəm Cəzar dünyanın, o bu sevdən köçdüm, qutardım. 2 maydır. Gəlmişəm. Burada qalacam bundan sonra. Zahir ofisidir. Maraqlı maraqlı işlərlə baş verir. Üçün birinci gün məşq edəcəyim. Ofisdəyim Zahir gün yanında. Səfrəmsə ayın üçüdür. Şimdi burada da mən qaldım yerdə də. Burada qalır Beləncəsinə arxada ofisdir belə. Mən də buranı çəkib göstərəcəm. Hoşum getdim mən. Özüm maraqlanmışam. Pretenziz yoxdur ki. Nə ora gedirəm görüm nə olacaq. 3-ü saat 9:50, 9:53, 3-ü mayın 3-ü birinci dəfə gəlmişik Əlibala ilə Zala. Real Madrid'den Gold Team, Gold Street. Şimdi 4 May 2006 yıl eline gelmiş şey. Yemeğe pişirmeye, iyi bitmeye, indi birazdan kırıkın olacak. Bu da bizim apartman, arabaların şeydi burası. Meskeni. Meskeni, villası. Yemeğe hazır, vatandaşlar. Yetim paylaşıyor. Boş divanda. Boş divanda. Hepsine yapabilirim. Ee, ayın 20'si Mayın 20'sinde içimden altındayım. Ee, Deliver'da iştirdi. Böyle harac edilen taşı da yani. Yəni delivery işi idi. Hə, yaxşı. Birinci gün getdim 106 dollar, ikinci gün 60, o kimi 70 dollara yaxın. 1-2 gündür çıxıram. İşlədiyim saatların pulu gəlmir, boşun çıxmır nədir. Heç zaman soruşda bilmirəm ki, nədir, nədir. Belə başqa adamın akkauntu verib, başqa adam işlədir, başqa adam da verib mənə işlədir. O üçün 3 dənə adamın arasında fırlanır. Nə də gəlir telefona gəlir, yəni Burada kimsə məni aldadı, mağazada belə bir şey yoxdur. Konkret telefona gəlir ki, bu ilə nə qədər qazandı. Dünən 6 saat işlədim, 24 dollar. Sırala gün yenə də 6 saat 20 dollar. Ekstra gəlmədi. Səhər də 6-da dururam. Gəlirəm, buradan da gedirəm dərsə. Saat 12-də bağlayıram proqramı, gedirəm dərsə. Ay inanıcı yorulmuşamdır, bezmişamdır. Arada fikirləşirəm qayıdım Bakıya. Dedim gəlmişəm bura. Nəyə gələcəm? Qayıt Bakıya gəl. Uşaq orada qalır. Arvada qalır. Aytan qalır. Mən bu Gəliriz məsələdir. Dönə əli ilə də fikirləşir ki, nə iş tapır biz, nə iş tapır məncə. Və avara qalmışıq burada. Avara qalmaya gəlməmişdim ki, burada. Rayfsi gəlmiş evində, gedim biraz zavtırk öpüşü. Bu ilə hirslənmişdim sizə, zavtırk eləmək daha olmuyor. Gedim zavtırk almışdım. Bu ilə 25-i hmm, may 2016-cı il özüm üçün təzə şey almışam. Hə, Burada maşına bağlıysan. Bundan sonra indi arada belə yazacağam, belə daha rahatdır. Beləmçinə işləyirəm özüm üçün. Dünənlər delivery'ə çıxmışdım. 58 56 dollar tip oldu, 25 dollar delivery oldu. Yaxşı bir şeydi. 86, 81 idi desəm, o bir şey olmasa deyirdim. Ha, nəysə belə yenilik yoxdur. Hər Поверните şey налево. sakitçilikdir. Hmm, Gözləyirəm, inanıram yaxşı olacaq. Əsas problem ailəni bura gətirməkdir, iş deyil. İş hələ ki özümü dolandırmaya iş var, amma ailə üçün hələ ki bir, bir şey yoxdur hələ ortada. Onu gözləyirəm həll eləməyi. Nə oldu təzədən yazacağam. Oldu. 5-i 6-cı ay. Neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dollar pulum qalıb. Hoşum 6 dollar pul qalıb. Hoşum neyniyim, neynəmiyim. Hoşum yenə də sağ olsun Rəşad. Darda qoymadı. Hirsindən də necə partlayıram, necə partlayıram, hirsindən dəyişəm. Boşumda partlayıb. Bu günləri cəmi bir dənə burger yedim. Yəni 10 neçə dollar pul olmuşdu. Soja elə bir vəziyyətdir ki, ancaq bu günləri yeyim, yatım, səhər durum, biraz yemək yeyim, tapım yeyim. Uca yemək dərdi çəkirəm burada, yəni uca işmiş yatdan çıxma, ancaq gün-günə bağlama. Uca bu, təmiz yoruluram uca, yəni uca... Öf, hirs, hirs, hirslənirəm, çox hirslənirəm. Bura gəlmişəm, ancaq hirslənirəm, belə başqa heç də olmuram burada. Bir dənə yaxşı xəbər, bir dənə yaxşı heç nə yoxdur. Bir ara yaxşı idi, işlədim və sən zərat dedim, mənə düzəlir yəqin hər şey. Və onu çəkəndən sonra hər şey vəbşim alt üst oldu. Maşın getdi, xarab oldu, telefon itdi, pul qutardı. Fərid gəlməsəydi, vəbşim bilmirəm nə inəyəcəkdim. O da gəldi, 200 dollar bir verdi, 4 dollar bir verdi. Ya, mən heç belə fikirləşmirəm bu qədər çətin olacaq, bu qədər nə bilim Özüm orada fikirləşirəm bu nədir, nə olacaq. Məşin mayın üçüdür. Şifraların hamısı getdi başa. Heç nə yoxdur hələ ki. Başım hər şey mənfi, mənfi, mənfi, mənfi. Sağır günün ofisindəyim. Burada heç qalmaya da belə yatmaya şərait var, amma başqa yemək, içmək heç şərait yoxdur. Pulum da qurtarıb. Zarda nə 100 dollar vermişdilər, onu xərcləyirəm. Onu da ola bildi yemək, görə Ayın 12-si çoxdandır sakitçilikdir, hələ ki bir şey yoxdur. Bu günləri sağ olsun Əli, kələntərli. Və uşaq mənə çox kömək edir, həddindən artıq. Yəni, bir yerdə yürür, bir yerdə içirir. Şimdi, indi də sağ olsun təklif elədi evdə qalmağı təmənnasız, yəni pul istəmir. Prosta yəni orada görür ki, vəziyyət yaxşıdır, orada qalmaq üçün şərait pisdir. Pisdir deyəndə ki, pis demək olmaz, min şükür onda. Prosta məsələn hamam yox, tualet uzaqdadır. Nəsə hazırlaya bilmirəm. Gəlirik burada bir yerdə çəkmişik. İndi köçmüşəm bu günləri. İndi biraz var. Oturdum, birdən bunu yazdım. Sonra yadımdan çıxar. Başqa bir yerdə gedirik, nə bilim, gezmeye bir yerdeydi, yemeğe. Dostluk, yoldaşlık eləyirdi. 10 yaş kiçik də olsa sözümüz tutur, yoldaşlığımız yalnız Bələnçinə evi de ki görmüsünüz. Yani çəkmişik. Arada bir yanda xırda blok edəcəyik. Ev hakkında burada ne edirik? Oldu. See you. Selam Zahar bu ile mühendisi kardeş. Az iş gücü ve dersi ve dersten sen bir şey elde edemiyorsun. her getinde düzlüğü elde edebilmirəm. ama ümidim var idi ki, öz işimlə nəsə əldə edərəm. Nəysə, öz işimlə mənim burada əl əldə eləməyim çox çətin məsələdir. Odur ki, bugündən ola bilsin Zaharla danışacağım. Zahar deyir ki, gəl işlə mənim yanımda. Ee, Zaharla işləyib, sprintdə də orada dizayn və nəzarət, keyfiyyət, quality, nə bilim, paltarların nəsə çıxması, korobkayacaqdır. Şimdi təhvil təslim işlərinə baxacam. Maaş nə qədər də bilmirəm deyir, baxarıq, kömək edərik, nə qədər bacarsız verərik. Başqa variant yoxdur. Evə bu günləri 100 dollar göndərdim. Benzin vurdum, özüm yenə pulsuz qaldım. Başa baş çatdırıram hər şey. Yəni dəqiq bir qazanc yeri hələ ki yoxdur. 4 aydır mən hələ otura bilmirəm ki, bu Latagil şəhərində. Bundan sonra necə oturacağam, haçan oturacağam, ona bir Allah bilir. Üf, onu bir də Allah bilir mən necə olacaq burada. Bakıya qayıtmaq fikrim yoxdur. Axır kimi cırmalayacağam buranın son nöqtəsinə kimi. Mən Allaha ümidim var, ondan heç ümidim kəsilmir ki. Nəysə yaxşı, pət Pis bir şeylər həmişə olacaq, amma yaxşını da gözləyirəm həmişə. O 31 may mayımcı axırıncı günüdür. E, Subway-dəyəm. Belə bir Subway. E, dəyişiklik, dəyişiklik hələ yoxdur. Əli ilə fikirləşirik blok çəkməyə, blok çəkəcək Əli ilə. Ondan sonra da ki, indi blok tutacaq, tutmayacaq bilmirəm, amma yəqin ki, tutarıq. Ondan sonra biz haqqında, həyat haqqında. Hələ deliver işinin şotuna fırlanıram. Deliverdə nə qazandım onu xərcləyirəm. Amma yəqin müvəqqətidir bu, öz işlərimizə davam edəcək. Hələ ki bu. Bir maraqlı bir yerdir görmüşlər. Saqqalı saxlamışam ki, imrisi olsun. Pislik, xoydan hə, ki yaxşıdır, hər dəfə qırxan adam nə qədər vaxt itirir. family that I live with actually. Yirmi altı hmm, yıl, e, yıl, yirmi altı, ne de yun, yirmi altı yun, remont. Amerikada bu işi gördüm. Hə, çox qəribə maraqlı bir şey oldu. 18 may 2006-cı il Los Angeles downtownda e, dərsdən gəlirəm evə. Sakitçilikdir, hər şey yaxşıdır. İnşallah çalışıram, başlamışam işləməyə. Hmm, indi işləmək lazımdır pul yığmaq lazımdır. Maşını saxlayıram, 3 dollar verirəm parkinqə. Gedirəm evə. Öyrənmərə yol, yolun tapmışam bir yanda, necə yaşamaq lazım. Neçəsidir? Sentyabrın 5-i saat 8 8.09 8-ə 9-a işte 10 dəqiqə. Evdəyəm, əli bala ilə. Televizor. Belə yüngül bir şərait. Burada yüngül bir şəraitdir. Əksinə, burada yatıram. Arxada da Sən bu günü çəkim yaddaşda qalsın. Nəsə elə bir maraqlı. O gün Əli maşını burada almışdıq, burada da satdı. Yadındadır. Yaşar buradaydı maşın genəldə. Həci ilə gəlmişik bu günləri mankin axtarırıq şəkil çəkməyə. Tapa bilmirik. Hava da ki, e, istidir 40. 40 105, 105 degreeların dinləncisi. Ayın 10-udur, sentyabrın 10-u 2016-cı il. Gedirəm aeroporta, Mişqanı aparıram qızım üçün. İnşallah ki, sağ-salamat keçərlər gömrüdən, qarşılayarım onları gələrək bura. İnşallah ev hazır, Zahar evi tutub. Birinci gün gedəcək və e, sabah gedirik Erçin və Şuşalmaya. Həcciz olsun, cömərtdə eləyir. İnşallah əvəzin çıxmaq lazımdır. Allah qoysa əvəzin çıxacaq inşallah yəni. Belənçinə, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Xəstəyəm, yaxşıdır inşallah çorlanmaz. Allah hələ həmişə özümüzü belə güldürər. Ailə də gəldi. Yenidən elə bil ki, mən bura təzədən gəlirəm. Los Angeles-ə ikinci dəfə də gəldim. Ailəmlə gəlirəm. Aeroportdan ailəmlə gəlirəm ikinci dəfə. Yaxşı olar inşallah. Gəl bax. Hardasan indi? Amerikada. Amerikada. O sən gəlmişsən? ها؟ إبن سخر Amerikadan xüsusilə Hə, dostlar, bu da belə maraqlı təcrübə idi. Unudulmaz bir təcrübə idi mənim üçün. Sizinlə sağollaşım. Sizinlə Məyyidin və Rasmayla Kaliforniya Los Angeles şəhərində. Dəli dostlar, sağ olun.